Un joven de Nueva Jersey, de 18 años, se enfrenta a cargos de asesinato por la muerte de su vecino. Los abogados afirman que el acto violento se cometió para la notoriedad de TikTok. Un joven desesperado por ganar visitas en TikTok, hizo varios vídeos la cual no tenían muchas visitas. Pero un día llegó que uno de sus vídeos llegó a tantas visitas que sin dudar, se dedicó a solo subir vídeos de ese contexto para ganar más visitas. El joven se dio cuenta que conducir a gran velocidad por la urbanización, hacía que los vecinos se enfadasen con él. Así que el joven no se detenía por nada para que salgan sus vecinos a reclamarle y así él hacer sus vídeos y compartirlos en TikTok. El joven aún teniendo 17 años de edad, se dedicó a hacer enojar a esa familia que conformaba, madre, padre y dos hijos, uno de 22 y el otro de 16. Un día al conducir muy rápido, lo paró la madre de esa familia y comenzó a decirle que ya pare de manejar de esa forma, la cual el joven se lo tomaba a broma y le decía Karen. La madre de esa familia le decía que no se llama Karen. Para esta altura ya habían pasado varios meses y toda esa familia ya no soportaba a ese joven de 17 que subía vídeos de TikTok, hasta el punto que querían poner la denuncia pero no lo conseguían. Bien así que el joven de 17 ya llegó a esa edad de 18 años de la cual ya podía enfrentar cargos por acoso y bullying. Pero sin imaginarse el joven TikToker, un día conducía a gran velocidad y vio al menor de esa familia que conducía en bicicleta, el TikToker le asustó, como si le tirara el carro encima, hasta se subió a la veredad por dicho acto de asustarlo, el joven cayó de la bicicleta. Así que la familia se enteró de esto y fue a reclamarle al TikToker, fueron toda la familia. Al llegar a casa del TikToker salió la mujer grabando y ya saben cómo se pone la cosa aquí, se pusieron a discutir muy fuerte. Al rato salió el TikToker por atrás de la casa que traía en una mano un cuchillo y la otra una pistola de corriente. El TikToker disparó a uno de los chicos de esa familia con esa arma de corriente, el padre de esa familia vio, y sin dudar lo siguió, pero al llegar a la parte de atrás de la casa. Ocurrió lo inesperado. El TikToker mató a su vecino.